Prosicie o rekomendacje wartościowych książek. Rzuciłem okiem na moją półkę, na mojego Kindla. Oto co wybrałem. Pierwsza antykruchość, czyli Nassim Taleb błyskotliwy sposób wyjaśniający swoją koncepcję antifragile. Chodzi mu o zjawiska i ludzi, którzy są niezatapialni, bowiem czerpią siły i rosną w sytuacjach niepewności i chaosu. Druga książka to David i gdzie autor biznesowy Malcolm Gladwell Wykorzystuje biblijną opowieść do przekonania nas, że pozorna słabość to czasem po prostu brak naszej uważności w dostrzeżeniu naszej siły, która decyduje o naszym zwycięstwie. Trzecia książka to Radical Management, czyli rewolucja w zarządzaniu. Poprzez zwrócenie się w kierunku dialogu z klientem, samoorganizacji zespołów, otwartej komunikacji i zachęcaniu do samorozwoju. Czwarta pozycja to jak być dobrym sprzedawcą. No bo w świecie hałaśliwej komunikacji to każdy, od nauczyciela po kaznodzieje jest sprzedawcą, czy pomysłów, czy rozwiązań, czy produktów. I piąta książka, Siła nawyku. Siła nawyku jako warunek konieczny, by gdziekolwiek dojść w swoim życiu. Ukształtuj swoje nawyki, a one ukształtują Twoje życie. Życzę Wam miłej lektury, a informacje, gdzie dostać te książki, znajdziecie w linku, który jest na dole pod filmem czyli dojeżdżanie jest czasochłonne, książki wymagają czasu. Połączyłem to, czyli słucham audiobooków, książek w wydaniu dźwiękowym. Jeżeli chcesz korzystać z mojego doświadczenia, od czego zacząć? No, po pierwsze,